السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صادق وهيثم من قناة Geeks Middle East آه اليوم راح نتكلم عن لعبة Destiny او ممكن نقدر نسميها Call of Duty Killer ارجح اسميها هالاسم لان بصراحة يعني to start of حياة الفيديو جيمز الديفلوبمنت ما في لعبة كلفت ازيد منها في ال development وصلت up to 500 مليون دولار and counting احنا كان في انذر كول اوف ديوتي كيلر Titanfall بس اشوف ان الاوضاع هدأت يعني الناس متحمسه وايد قبل لا تطلع اللعبه وخلال اول اسبوع من اللعبه بس شوف احنا ما حد إيه، خلاص كل الناس سواها انزين فلعبه Destiny هي لعبه بروديوست باي بونجي نفس الناس اللي مسوين لعبه هيلو وببلشت باي اكتيفيجن كول اوف ديوتي تعرفون <laughs> اوكي نفس الشباب اللي مسويها نفس الشباب آه، ف Destiny آه، يصفونها كلعبه first person shooter في نفس الوقت يصفونها او لكن ات ذا سيم تايم رغم انها ام ام او اتس مور ستوري دريفن يعني مو بس هاجم وقتل there's a story driven it's story driven there's a specific story and path you have to follow ف Bungie يسمونها shared world shooter بمعنى شنو انه مو نفس الام او راح تشوف ناس يركضون كل مكان قدامك لا راح يكون open instance ان الناس ممكن تسوي drop in drop out في ال game مالك فبتشوف مثلا شخص ما تعرفه مره واحده يدخل عليك ال game تلعبون مع بعض مثل لا مو بطريقه يا يساعدك يا يوهيك انت وحظك وغير كذي اللعبه بيكون فيها dynamic world بحيث ان ال events تصير آه اذا انت كنت involved ولا ما كنت involved system اللعبه هو اللي يسوي ال events مو لازم انت تروح تسوي شيء عشان يصير ال event يعني مثلا لو صارت مدينه وراحت تدمرت اتس جون بيرمننتلي هوبفلي اي هوب ذاتس هاو ذي دو ات ام شور ذي ويل اوكي فاذا تبي تتكلم شوي عن اللعبه اورايت ال history او خلينا نقول ال premises مال اللعبه شنو؟ انه صار انه في عقب 700 سنه في المستقبل humanity الحين تطورنا we started space traveling وكل شيء لما وصلوا للمريخ حصلوا شيء اسمه sphere اسمه the Traveler هاي ابتدى ال golden age او العصر الذهبي في ال human صار عندنا technology صار عندنا ايفن فرذر سبيس ترافل و it helped us develop فصار ان التطور شيء كلش مخيف وفي نفس الوقت انوجد شيء اسمه الاكسو هل هالقبيله او هالكلان they started attacking us they started destroying us لكن hmm? ترمينيتر ماتش pretty much Terminator يعني Okay. على فكره حتى الاكسو design they said it was inspired by Terminator it was inspired by Predator فالمخرجين يعني هاي الافكار اللي ساعدتهم وشجعتهم انه يسوون هالديزاين فيس فاحنا الحين قاعدين نقاتل آه، الارض as usual اوكي <laughs> ضد الاكسوس once again we'll save the world اوكي فاعتقد بعد فتره صار شيء اسمه ال collapse، ال collapse هو اللي انهى العالم الذهبي او الزمن الذهبي حق البشر، رجعوا البشر كلهم تقريبا قرضوا البشر ورجعوا كلهم الى كوكب الارض، من اللي يحميهم؟ ال Traveler، احنا كلاعبين احنا اسمنا ال Guardians. اوكي احنا ال Traveler اختارنا اعطانا هبه the light او النور هي اللي راح تعطينا ال powers بحيث ان احنا نكون لاعبين special وغير غيرنا عن الشخصيات العاديه او ال NPC واحنا اللي راح المفروض ان راح ننقذ العالم كالعاده احنا لا احنا ننقذ العالم ولا مقدرين ولا شيء اللهم trophy بس <laughs> اوكي فاذا تتكلم عن ال classes وال races اوريت راح يكون في ان جنرال 3 كلاسز راح يكون في ال Titan راح يكون في ال Warlock وشنو الظل؟ ال Hunter ال Hunters فهاي Hunter DPS حق اللي يلعبونه مو DPS damage base تتحرك بسرعه دي دامج بسرعه ال Titan هو ال tank هو اللي يقدر high defense high health ال Warlock آه اللي فهمته منه انه control فيقدر يتحكم في ال environment آه، يعني الساحه الساحه آه وفي ثلاث races playable اعتقد نقدر نلعب فيهم ال playable 3 كلاسز ار ذا هيومنز طبعا ذا اكسو وفي هم نفسهم اللي كنا نحاربهم ايه اللي نحاربهم وفي الثيرد آه، اللي هو الاوكن الاوكن اتس ا ميستيريوس ريس لحين ما نعرف ال story او ال background مالهم all we know is they came from further space and they're fighting alongside human بس شنو their motivation or ريزن we دونت نو know we're gonna فايند اوت اوكي فال release date حق لعبه راح يكون ان شاء الله تاريخ 9 9 هالسنه 2014 البيتا راح يكون تاريخ 17 7 احنا مترقبين وان شاء الله راح يكون عندنا فيديوهات فيديو الكبرى عشان البيتا اصلا دعايه دعايه للبيتا وراح تشوفون فيديوهات اكثر آه، بس خلي بدي البيتا راح ندخل في اللعبه وراح نكتشفها وراح نتكلم عنها اكثر واكثر ف خليكم معانا comment تابعوا like subscribe اهم شيء سبسكرايب اهم شيء subscribe اوكي فنشوفكم على خير ثانك يو باي